फाइट है भाई घरों में चले गए मैं नीचे उतर गया इधर ये बंदा नहीं नहीं अपना स्क्वाड है ठीक है ऊपर बीपी पड़ी है उठा लो जिसको चाहिए मैं ऊपर नहीं ओ भाई यार गन क्यों नहीं है कोई मुझे भी कुछ नहीं मिला अभी तक मेरे पास आए मेरे पास गन दो खत्म करें एनिमीज अहेड पिस्टल मिला है मेरे पास बंदा आ रहा है मेरे पास बंदा आ रहा है एनिमीज अहेड आ गया आ गया आ गया पिस्टल ही लेके आया आजा आजा आ गया आ गया मैं जाऊंगा तो फिनिश करी पूरा स्क्वाड ही है भाई बोट है एक तो, तो, तो। आया स्क्वाड शॉट कर लेने दो भाई एनिमीज अहेड बैरल उठा ले भाई पीछे से आया यहां से एनिमीज अहेड यार मेरा किल चोर करता है यार ये बंदा शख्स चोर है ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं तरीके से नीचे सकते कवर दे रहा हूं मैं बच गया मैं बच गया मैं बच गया मैं बच गया मैं बच गया नीचे आ नीचे आ रिवाइव दे रिवाइव दे इधर आ इधर आ ये हेल्थ की हेल्थ किट ले ली पुश करेगा इस साइड एनिमीज अहेड खैर खैर मेरे पास है तीन है मुझे ना दे आया पुश कर रहा है निकल वापस आ साले तू मुझे भाई ऑल डेड अभी वो घरों वाले बंदे रहते हैं वो जो घरों में दो उतरे थे अड़ रही है मुझे पड़ी है इसको काफी वो हैकर है ये छत पे हैकर है छत पे हैकर है बी केयरफुल रिवाइव कर छत पे हैकर है लिट भी है काफी सारा तो मतलब ऊपर ही बैठ मैं जा रहा हूँ छत वाले के पास पागल है नहीं करता बच गया मैं बच गया बच गया मैं बच गया उसको रिवाइव करना है यार मैं इधर ही एक बंदा मेरे पास आया है गया गया गया गया कॉफिन को रिवाइव कर दे गाड़ी था वाह वाह वाह वाह क्या ही बात तो भाई सांस लेके जाने लगे थे इसना यार जोकर गया Enemies ahead! Enemies ahead! Flare पे चलो है फ्लेयर पे जाने दे भाई Enemies ahead! चल जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे यहीं से जाने दे भाई फ्लेयर जल्दी आ जाती है इधर जाने दे अभी जाना रुकना आगे जाने देना आगे आगे आगे आगे अगली साइड पे अगली साइड पे वो, वो वो सामने बंदे कहाँ पे सामने बंदे यार काफी दूर है तो प्लेयर के धुएं के पास ही होएंगे ना तो धुआं काफी दूर है ना कह तो रहा था आगे लेके जा लूटेड है कि नहीं लूट लूटेड है लूटेड है उसने कुछ उठाया ही नहीं है इसमें से चल चलें पड़ी पड़ी पहली सेंटर से पहुंच चले तो Enemies ahead. हाँ ठीक हो गया देख ली एक नॉक है ओहो जा किल एनिमीज अहेड गुड हो गया जस्ट ना लेके जा ना लेके जा मुझे ना लेके जा उधर लूट है ना गाड़ी पर ले लूट जा पहले यार ये लेते तो लेने आता हूँ पहले कर ले कर ले नहीं करता भाई नहीं करता लूट आ जा लूट तो बंदे नहीं है मेरे पास हेल्थ किट वगैरह कुछ नहीं है बहुत चड्डी लैग <laughs> मैंने भी इसको डैमेज दिया था मैंने भी डैमेज दिया था मैं घूमते हुए मारता रहा था में मजाक ही नहीं है कोई लास्ट बंदा दिखा लो है लो है